Mambo vipi mwanamichezo, popote pale ulipo, usikiapo sauti hii, jua moja kwa moja na kwenda kukufahamisha habari mbalimbali za kimichezo. Mimi naitwa Deus von Bismarck, na kubwa ambalo nakwenda kukufahamisha ni meneja kikosi cha Manchester United Erik ten Hag amekiri kwamba hafahamu bajeti ya usajili itakuwaje pale dirisha la usajili litakapofunguliwa mwishoni mwa msimu huu. Mpaka sasa mambo bado hayaeleweki tangu klabu ilipowekwa sokoni na mmiliki wake familia ya Glazers, na inafahamika kwamba bado hajakubali ofa iliyotolewa na Sheikh Jasmine bin Hamad Al Thani na Sir jimilat Ratcliffe ambao waliweka nia ya kuitaka kuinunua klabu hiyo ya Manchester United. Ten Hag mwenye umri wa miaka 53 amepania kuboresha kikosi chake katika dirisha la usajili la kiangazi na matumaini yake ni kufanya usajili wa masweka wapya. Alipoulizwa na waandishi wa habari kama anafahamu bajeti ya usajili ambayo ameandaliwa kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao, Mholanzi huyo alijibu kwamba hafahamu chochote kuhusiana na bajeti ambayo imeandaliwa ya usajili katika msimu wa dirisha la kiangazi. Taarifa zinaripoti kwamba klabu ya Manchester United imempangia mkakati mshambuliaji wa Tottenham Harry Kane ili kumnasa katika dirisha la usajili la kiangazi, kwani mkataba wake unaelekea ukingoni, huku Victor Osimhen anayekipia katika klabu ya SSC Napoli akihusishwa pia kujiunga na wekundu hao uh, wa Manchester United. Wakati huo huo, pia bilionea kutoka nchini Qatar Sheikh Jasmine na timu yake wameweka mezani zaidi ya pauni milioni 800 ambayo itatumika kwenye kuboresha miundombinu ya klabu ya Manchester United, ikiwa ni pesa tofauti kabisa na ile ambayo wamepanga kuinunua klabu hiyo ya Old Trafford. Maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Donesha komenti yako hapo kwenye upande wa comments. Mimi naitwa Dausivod Besmark, jezi nambari 17 mgongoni.